Була проведена робота тільки на одній лінії, на лінії ем, Каховка Титан. Це 220 ем, е, кіловольт. Е, сама лінія була майже відновлена. Для завершення робіт потрібно приблизно 3 години. На даний момент у спеціалістів Укренерго доступу до, до цієї лінії не було. Для того щоб поновити лінії, для кожної лінії нам потрібно десь приблизно 72 години. Ем, ну, після того, як буде дана, е, дане зелене світло від силовиків по мірі, скажімо, розмінування і е, можливості проводити ремонтні роботи.